まあ Tell them how we're the greatest tag team of all time. Uh, Number one Ichiban tag team Ichiban of tag team. all time. Say it in Japanese. Tell them. ベダさんバレた Yeah. Oh, really sucks. Yeah. Really sucks. Yo, you big dog. まあ、俺とチャッキー・ティの世界一のタッグが、プロレス界で一番のタッグが、このプロレス界を 盛り上げるのもう少しやってなちょっと待ってくれとりあえずシンプル次はもうどっちかしかいないんでしょうご指名お待ちしてます岡田 This isn't over. The mystery is still not solved. Chase is on the case. Okada, you will be dropped on your head one day. When? I don't know. But someday, someday soon, the case will be solved. すいません。Trainer! Trainer! 今日でそのニュージャニュージャパンカップはまあ最後ですけど、あまあちょっと、うんまあ、トーナメントが結局ちょっと勝ち上がれなかったっていう部分もまあ、あったんで、まあ、残念な部分もありましたけど、 うん、でもそのこのシリーズずっとそのチェイゾーエンズ組んでて彼はすごいなんか元気になったというか良くなったというかもともと元気だったんですけどなんかこうすごい元気が出たんじゃないかなっていう、なんか上がったんじゃないかなっていう気がします、はい、その面ではすごい良かったかなと、はい、僕ももっともっと上がっていきたいんで、はい、これから。 もっと頑張ります、はい、週末ロサンゼルスで試合まあそこでも、はい、変わらず、もう今日と変わらず全力、はい、その、特別なものでもあるけど別に一つ一つ、シングルもタッグも、3対3、4対4、5対5、どれも同じなんで、すべて全力尽くすだけなんで、それも変わらず。 やっていきます、はい、大丈夫ですか終わりましたねとりあえず頑張ります次